Բարև ձեզ։ Եկեք միասին լուծենք մի քանի խնդիր։ Կարճակեմ ամեն անգամ կանգնացնեք վիդեոն, փորձեք ինքնուրույն լուծել, հետո շարունակեք, որպեսզի տեսնեք մեր լուծումը։ Ուրեմն հարցը գնում է, թե ինչ ինչ կերևա էկրանի վրա, եթե մենք այս կոդը աշխատացնենք։ Փորձենք դա հասկանալ առանց աշխատացնելու, okay։ Դե նախ եւ առաջ եկեք ուսումնասիրենք այ սա, հա, get name ֆունկցիան, այս առաջին մասը։ Ինչ է կատարվում այստեղ։ Դե հիշեք, որ մի մեծ տարբերություն կա, երբ որ մենք հայտարարում ենք ֆունկցիան այս սովորական ձևով եւ arrow ֆունկցիայով։ Երբ որ մենք հայտարարում ենք սովորական ձևով, իր this-ը դեռ որոշված չի։ Որոշվում է այն պահին, երբ մենք իրեն կանչում ենք եւ նայած ինչպես ենք կանչում, դա որոշում է իր this-ը։ Քանի որ մենք ասում ենք a get get name, քանի որ կետով ենք կանչում, get name-ի this-ը կլինի i գնանք, սենց անեմ, ահա, a-ի կանչում ենք get name-ով, get name-ի this-ը կլինի is արժեքը, is object-ը։ Հետևաբար ինքը իր մեջ երբ որ անի this.name, ինքը կստանա Joe։ Okay։ Այսինքն սա կվերադառնի մեզ Joe։ Ու կամ կնկարի էկրանի վրա, այսինքն։ Իսկ ինչ կանի get age-ը։ Նայեք, get agent-ը նախ եւ առաջ քանի որ ինքը ընդհանրապես վերադարձնում է մի արժեք, մենք կարող ենք սա փոխենք, որպեսզի ավելի པարզ լինի եւ հանենք այս խուճուճ փակագծերը, ահա, խնդրեմ։ Սա նույն բանն է ստացվում։ Okay, ավելի կոկիկ է, ավելի པարզ է։ Եկեք sense գրենք։ Okay, ինչ է իրա this-ը։ Դե իրա this-ը որոշվում է այն պահից, երբ նա ստեղծվում է, ոչ թե կանչում։ Եվ իրա this-ը ինքը ոնց որտեղից է ստանում։ Ինքը ստանում է իրա ծնող ֆունկցիայից։ Այսինքն այն ֆունկցիան, որի մեջ ինքը կա, ինքը ասում է ֆունկցիա ջան, քո this-ը ինչ է, այդ թող լինի իմ this-ը։ Հիմա, բայց խնդիրը նրանում է, որ հիմա այս ֆունկցիան չի ստեղծված որևէ ֆունկցիայի մեջ։ Սրանից վեր է ոչ մի ֆունկցիա չկա, որ փագի այդ ամեն ինչը, չէ՞։ Այստեղ չկա ուրիշ ֆունկցիա, որը փաթաթում է իրեն, որի մեջ ինքը գտնվում է։ Հետևաբար ինքը ընդունում է IS ֆունկցիան, IS this-ը։ Իսկ այդ this-ը ինչ է։ Այդ this-ը global object-ն է, այսինքն window-ն է։ Հետևաբար իր this-ը, այս սա կլինի այդ global object-ը, okay։ Իսկ global object-ը, որը browser window է, h չունի։ Հետևաբար մենք կստանանք ստեղ undefined Եկեք run անենք ու տեսնենք ճիշտ եմ ես։ Joe undefined։ Okay։ Էլի եմ ասում, ուշադրություն դարձրեք, ինչպես է this-ը աշխատում, okay։ Միշտ երբ որ ուրեմն arrow ֆունկցիայով եք սարքում, ինքը իր this-ը ստանում է ծնող ֆունկցիայից։ Այդ այդ հիշեք։ Okay, անցանք ուրեմն առաջ։ Okay, ստեղ ինչ է կատարվում։ Ուրեմն ստեղ ստեղծում ենք մի հատ arrow ֆունկցիա, եկեք էլի սա բարձացնենք, սա կարելի է նորից գրել այսպես, պես ավելի բարձ լինի, մի րոպե։ Ահա, այդքան բան։ Նույն բանն է։ Հիմա, ստեղ ինչ է կատարվում։ Դե ստեղ մենք ստեղծում ենք մի հատ ֆունկցիա, հետո այդ ֆունկցիան մենք call-ով կանչում ենք եւ փոխանցում ենք a։ Մենք գիտենք, որ եթե մենք ունենանք մի հատ սովորական ֆունկցիա, այս այսպես f2 օրինակ, որը ասենք վերադասում է this.name, չէ՞։ Եթե մենք սա, ուրեմն մոռանանք է սրա մասին մի վարքյան, եթե մենք այդ f2-ին, f2.call անենք a-ով, f2-ի this-ը կլինի a-ը, չէ՞, կամ apply։ Դա էլ կաշխատի, չէ՞։ Մենք գիտենք դա։ Բայց դա կաշխատի դրա համար, որովհետև this-ը դինամիկ է սովորական ֆունկցիա։ Ինքը որոշվում է այն պահին, երբ մենք իրեն կանչում ենք Բայց arrow ֆունկցիայի this-ը արդեն որոշված է։ Ոնց ուզում եք կանչեք, իր this-ը արդեն որոշված է։ Իսկ եթե ինքը ստեղծվում է ստեղ, ինքը ոչ մի ֆունկցիայի մեջ չի փաթեթավորված, հետևաբար իր this-ը կլինի global object-ը, այսինքն window-ն։ Այսինքն հիմա եթե մենք run անենք սա, ինք մենք mic չենք ստանա, այլ window object-ի անունը, որը եթե չեմ սխալվում JS fiddle-ում կլինի result։ Խնդրեմ, result, okay։ Եթե ուրիշ տեղ աշխատ, աշխատացնեք, կարող է ձեր window object-ին ուրիշ բան կցած լինի։ Եկեք սենց անենք, լավ։ window.name թող լինի խաչատուր։ Okay, sense։ Հիմա եթե run անենք, կստանանք խաչատուր, okay? Այսինքն IS this-ը եւ IS window-ն նույն բանն են։ Հմ։ Էդ էլ հասկացանք։ Okay, շարունակեցինք առաջ։ Ստեղ ինչ է կատարվում։ Ուրեմն նախ եւ առաջ պետք է մաքրենք այս կոդը, եկեք օրինակ sense անենք։ Ահա, sense։ Հիմա ինչ է կատարվում։ Ուրեմն եկեք մի պահ մոռանանք այս քանի մասին։ Եթե մենք այս ֆունկցիան call անենք a-ով, ինչ է նշանակում։ Նշանակում է, որ այս ֆունկցիայի this-ը կդառնա a, չէ՞։ Եթե մենք sense կանչենք իրեն, չէ՞։ Իսկ այս, երբ որ մենք բան, բանը arrow ֆունկցիա սարքում ենք, հիշեք, որ իր this-ը դառնում է ծնողի, ծնող ֆունկցիայի this-ը, իր ծնող ֆունկցիան սա է, չէ՞։ Այս այս ֆունկցիան է իր ծնող ֆունկցիան, որի this-ը a է։ Հետևաբար իր this-ը կդառնա a։ Այ այս a-ը կգնա կմտնի ստեղ, որը կգնա կմտնի ստեղ։ Հետևաբար մենք այս age-ը կստանանք 22։ Եկեք ստուգենք։ Բան 22 Okay։ Էդ էլ հասկացան, շարնակեցինք առաջ, okay, եկեք մաքրենք այս կոդը, ստեղ լիքը խարխուրը բան կա, okay, նախ եկեք ֆորմատ անենք մի քիչ, որպեսի հասկանանք, ուրեմն լավ, այս ֆունկցիան ստեղ սկսում է, ստեղ ավարտվում է, այս okay է, հետո ստեղ ուրեմն անում ենք a.map, այդ գցենք առաջ, map-ի ֆունկցիայի մեջ մենք անում ենք ինչ-որ գործողություն, նշանակում է սա էլ պետք է մի քիչ ներս լինի, սա նույն գծի վրա պետք է հայտնվի, Սա պետք է իր մեջ հայտնվի։ Ահա, օքեյ, ֆորմատինգը արեցինք, չէ՞։ Հիմա, նայեք, ուրեմն այս ֆունկցիան աշխատում է հենց այս զանգվածի վրա, չէ՞։ Այս a-ը հղում է կոնկրետ այս զանգվածին, չէ՞։ Ամ բայց ավելի լավ կլինի, որ մենք միշտ երբ որ ֆունկցիա ենք ստեղծում, ստեղծենք այնպես, որպեսզի մենք կարողանանք իրեն նորեն եւ նորեն օգտագործենք տարբեր բաների զանգվածների հետ։ Այսինքն անիմաստ է այսքան ֆունկցիա ստեղծել, որ ինքը ընդհանրը կոնկրետ այս զանգվածի հետ աշխատի։ Մենք դրա տեղը կարող ենք ընդունենք ինչ-որ մի զանգված եւ աշխատենք իր հետ։ Այսպես։ Հետևաբար մենք հիմա կարող ենք on կանչենք a-ով այսինքն այս զանգվածով կամ լրիվ ուրիշ զանգվածով։ Այսինքն մենք կարող ենք հիմա, այսինքն օգտագործենք այս նույն ֆունկցիան լրիվ ուրիշ ինչ որ ինչ որ թվերով, հա, ինչ որ տես մի բան։ Եվ նա կաշխատի, okay։ Այսինքն ընդհանրապես ավելացնելով մի փոփոխական եւ դա փոխելով մենք մեր ֆունկցիան ստեղծեցինք նենց, որ ինքը լինի ավելի օգտակար, որովհետեւ մենք կարողանանք իրեն ավելի շատ օգտագործենք տարբեր զանգվածների վրա, համար եւ ոչ թե կոնկրետ այս զանգվածի համար։ Դա մի մի վարիանտն է։ Հետո տեսնենք էլ ինչ ենք անում ստեղ։ Ստեղ ուրեմն ստեղծում ենք մի հատ նոր զանգված։ Սա տարօրինակ է։ Մենք map ենք անում, բայց map-ի ամբողջ նպատակը ստեղծել մի հատ նոր զանգված եւ վերադարձնել, չէ՞։ Բայց ստեղ մենք այդ արդյունքը լրիվ արհամարում ենք, չենք էլ օգտագործում։ Այսինքն, եթե ընդհանրապես մեզ պետքա պատտվել, օքեյ, եկեք for each-ով պատտվենք։ Ինչու՞ չէ։ Okay, ուրեմն ամեն ուրեմն արժեքի համար մենք պատտվում ենք եւ այդ արժեքը մի քիչ փոխում ենք, հա, ասենք ինչ որ օպերացիա ենք անում մաթեմի, գումարում ենք 1-ով եւ այդ նոր արդյունքը դնում ենք այս նոր զանգվածի մեջ։ Բայց մի րոպե, map-ի նպատակը հենց դա չէր, այսինքն map-ի դերը ինչ է, որ ինքը վեցնի մի զանգված, որտեղ կան ինչ որ արժեքներ, եւ վերադառնի մի հատ նոր զանգված, նոր զանգված, որի արժեքները ինչ-որ բանով փոխվում են, ինչ-որ բանով փոխվում են։ Այսինքն, կանց թե տենց անենք, մենք դրա տեղը կարող ենք անենք sense, նայեք, r.map function Եվ ստեղ ընդհանրապես return val plus մի րոպե plus 1 ստեղ կլինի val։ Եվ սա վերագրենք bin, այսպես։ Եվ այս հանենք։ Չէ՞։ Հիմա սա մենք կարող ենք գրենք որպես arrow ֆունկցիա, որ լինի մի քիչ ավելի կոկիկ, ավելի փոքրիկ, եկեք սա հանենք, ստեղ ուրեմն սլակ ավելացնենք։ Հիմա քանի որ մեր ֆունկցիայի մարմինը ունի ընդամենը մի տող, մենք մեզ պետք չի սկիզբ եւ վերջ մեր ֆունկցիայի, մենք ընդամենը կարող ենք այսպես անենք, սա էլ հանենք, Ահա, խնդրեմ, դարձրեցինք շատ ավելի կոկիկ մի բան։ Հետո, հետո ինչ ենք անում։ Հետո այս b-ն ընդհանրապես օգտագործում ենք, որպեսզի ստեղ ֆիլտր անենք իրեն։ Դե եթե ընդհանրապես օգտագործ եւ էլ ուրիշ ոչ միտեղ իրեն չենք օգտագործում։ Դե եթե տենց հա, ինչու ընդհանրապես մենք չենք անում այս array array map, հետո ընդհանրապես մի հատ էլ filter։ Եկեք sense անենք մի րոպե։ filter Եվ ստեղ անենք միանգամից z և e z-ին հանենք։ Մի երոպ է։ Սենց։ Պատկերացեցիք։ Այսինքն, կանց թե ես հետո այս քանի արդյունքը դնեմ ինչ-որ ուրիշ փոպողականի մեջ, որպեսի հետո դրան ֆիլտր անեմ և դրա արդյունքը դնեմ z-ի մեջ, միանգամից երկուսն է արեցի պրծա։ Ավելորդ փոպողականներ չստեղծեցի։ Հիմա, քանի մենք ստեղծում ենք փոփոխական, որի մեջ վերագրում ենք արդյունքը եւ ընդհանրապես վեր, վերադարձնում ենք իրեն, չէ՞։ Okay, դե ուրեմն զին ինչ ենք ստեղծում, այնա վերադարձնենք այդ արդյունքը։ Չէ՞։ Հիմա եկեք այս ֆունկցիային փոխենք, որպեսզի arrow ֆունկցիա լինի, որ մի քիչ ավելի կոկիկ լինի։ Դառնա թող սլակ։ Էլի, քանի որ մարմինը ընդհանրապես մի տող է, եկեք միանգամից հենց դա էլ վերադարձնենք մի րոպե։ Այսքան։ Սա կարելի է լավ, օքեյ, ասած։ Չէ, օքեյ, լավ, պես։ Ահա, այս sense անենք։ Okay, շատ ավելի փոքրիկ բան է ստացվում, իսկ այս on ինչ է։ Դու լավ կլինի մեր ֆունկցիան ունենա մի քիչ ավելի լավ անուն, Ուղղակի քանի որ ինքը իրական այդքան է օգտակար բան գործողություններ չի անում, մի քիչ դժվար է իրեն նկարագրել, հենց որ ընդհանրապես եկեք կոչենք իրեն transform, հա, փոխարում։ Ինչու՞ չէ։ Եկեք ստուգենք, որ աշխատում է, ուրեմն կանչենք transform եւ կանչենք օրինակ a-ով եւ տեսնենք ինչ կստանանք։ 6 30 34, այսինքն ստացանք ստեղ 0.5 6 30 եւ 34 զանգ որպես զանգված։ Ինչու՞։ Որտեւ նախ եւ առաջ գումարեցինք 1 5-ին, որը դառնա 6, որը կեն, որը զույգ է, դա համար ստեղ հայտնվեց։ Սա դառավ 41, որը զույգ չէ, սա դառավ 30, որը զույգ է, 45, որը զույգ չէ, 34, որը զույգ է։ Այդքան բան հույսով ինչպես տեսնում եք, երբ որ մենք ուրեմն այս սլաքային ֆունկցիաներով ենք աշխատում, մեր կոդը դառնում է շատ ավելի կոկիկ։ Եվ երբ որ մենք ուրեմն map filter reduce այդ տիպի ֆունկցիաները ճիշտ ենք օգտագործում, գրակետ ենք օգտագործում, եկամ մանավանդ երբ որ կցնում ենք իրար, մեր կոդը լինում է շատ պարզ, փոքր եւ հեշտ կարդացվող։ Այդքան բան, հույսով եմ այսքանը բարձր, շուտով կհանդիպենք։ Առաջ